Ha Eng Byul menghapus ingatan Chon So Jin agar bisa hidup bahagia. Drama Penthouse Season 3 episode 10 kembali memberikan plot twist yang benar-benar tidak disangka oleh penonton. Pada akhir penayangan episode 10, penonton dikejutkan dengan sikap Eng Byul yang tiba-tiba aneh dan dengan tatapan yang tegas ke arah Chon So Jin. Selain itu, Eng Byul juga mengeluarkan setoples obat penghilang ingatan dari lacinya. Ternyata selama ini Eng Biul tidak meminum obatnya sedikit pun dan menyimpannya dalam toples itu. Dan mungkin ini bisa menjelaskan kenapa ingatan Eng Biul jadi terganggu pada episode 9 sebelumnya. Hal ini mungkin karena selama ini Eng Biul tak meminum obat penghilang ingatan itu, jadi secara tak langsung Eng Biul mulai mengingat beberapa memorinya yang hilang. Lalu kenapa Eng Biul tidak meminum obat itu dan menyimpannya dalam setoples? Ternyata Haeng Biul berniat memberikan obat itu kepada ibunya secara diam-diam agar Chon So Jin bisa hidup bahagia. Kemudian pada episode 10 drama Penthouse Season 3 akhirnya Haeng Biul memberikan obat itu kepada Chon So Jin dengan mencampurkannya pada segelas wine yang akan diminum Chon So Jin saat makan malam berdua dengan Eng Biul. Hal ini Eng Biul lakukan karena sebelumnya dia melihat ibunya sempat berhalusinasi tentang Rona di jalanan saat menyetir. Melihat ibunya yang ketakutan karena berhalusinasi melihat Berona, membuat Eng Byul menjadi kasihan pada Chon So Jin dan berniat memberikan obat itu agar Chon So Jin bisa melupakan kenangan buruk dalam hidupnya. Ha Eng Byul memberikan obat itu karena berkaca dari dirinya sendiri yang merasa lebih tenang dan bahagia setelah meminum obat itu. Jadi Ha Eng Byul berpikir jika ibunya akan semakin bahagia dan mampu melupakan kenangan buruk dalam hidupnya. Ha Eng Byul kemudian mencampur banyak obat penghilang ingatan itu ke dalam wine milik Chon So Jin. Setelah itu Chon So Jin meminum wine tersebut sambil berkata jika dia sangat senang dan bahagia hari itu. Ha Eng Byul yang melihat ibunya meminum wine yang dicampur dengan obat penghilang ingatan itu terlihat sangat bahagia. Hal itu karena dia berpikir jika ibunya pun akan segera bahagia sama seperti dirinya. Lalu apakah yang akan terjadi pada Chon So Jin?